ආ වගේ ඉබ්බන් ඒ කතාව අපි කවුරුත් අහලා තියෙනවා. දැන් වත්මන් සමාජයට ගැලපෙන ආකාරයට මේ කතාව දැන් අලුතෙන් සංස්කරණය වෙලා තියෙනවා. එකමත් එක කාලයක කැලෑවක හාවෙකුයි ඉබ්බෙකුයි හිටියා. මේ හාව ඉතා වේගයෙන් එහා මෙහා දුවපැන යන අතර දකිනවා ඉම්බෙක් බොහොම හිමින් හිමින් හිමින් ගාට ගාට යනවා. හාව ඉබ්බට ලං වෙලා කියනවා අනේ ඔයා හරි හිමින් යන්නේ. ඉතින් කවදා ඔයා මේ පොඩි දුරක් හරි ගමන් කරලා ඉවර කරන්න දැන් බලන්න අර එහා පැත්තේ ගඟ උතෙන්ට යන්න නම් ඔයාට මාසයක් විතර යයි නේද? අනේ අනේ මට හරි දුකයි ඔයා ගැන. ආඩම්බරකාර ඉබ්බා ඒකට එකඟ වුණා. අනේ අනේ ඔයා හිතන්නේ මට වේගයෙන් ගමන් කරන්න බෑ කියලා. අපි එහෙමනම් තරංගයක් තියලා බලමු වඩා වේගයෙන් කවුද ගමන් කරන්න කියලා. ආවා කියනවා. අපි වේගයෙන් දුවන තරංගයක් තියලා බලමු කවුද ඉක්මනින්ම තරංගය කෙලවර කරන්න කියලා. ඉබ්බා කියනවා එහෙම නෙමෙයි. අපි බලමු කවුද දෙන්නගෙන් අරමුණ කරා කලින් ළඟා වෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි හොඳම. මේ ගමන ආවා කියනවා. හරි හරි හරි. එහෙනම් ඔයාගේ මේ කියමන වගේ බලමුකෝ. හැබැයි ඉතින් දෙකම එකයි නේද? වේගෙන් දුවන එක නේද අරමුණට කලින්ම යන්නේ. දෙකම එකයි. කමක් නැහැ. ඔයාගේ කැමැත්ත. එහෙනම් අපි ලැබෙන සඳුදා උදේ 10ට මේ තරගේ තියාගමු. අපි අපේ අනිත් යාළුවන්ටත් කියලා සංවිධායක කමිටුවට කමිටුව පිහිටවලා යෝජනා කරමු තරඟයේ ලැබෙන සවුන්දා උදේ 10ට තියන්න. හරි නේද එහෙනම්? හරි. තරඟ දවස උදා වුණා. සත් කැලේ සත්තු ඔක්කොටම තරඟය ගැන දැනුම් දීලා තියෙච්ච හින්දා ලොකුවට සංවිධානය කරපු තරඟය big race ආවයි ඉබ්බයි අතර කියලා බැනර් ගහලා ලොකුවට කට්ටිය එකතු වෙලා තරඟ තීරකයෝ ඇවිල්ලා පටන් ගන්න සූදානම හාව එනවා එලියට ඇවිල්ලා කම තමයි ජයග්‍රහකයා එද බලමු කවුද වේගෙන් දෙනන්නේ කියලා හැමෝම එකතු වෙලා චියර් කරනවා හාවට කමෝන් කමෝන් රැබිට් කමෝන් එයා කමෝන් හාවා කියලා මෙන්න එනවා දැන් ඉබ්බා තමන්ගේ ට්‍රේනින් කාමරෙන් එළියට බලමු අද කවුද දෙනන්නේ කියලා අද තමයි හාවට උගන්වන්න පාඩමක් ආව පාම අඩම්බරෙන් කෝට්ටේ ගවල වීසි කරලා සූදානගෙන තරඟෙට ඉබ්බ දෙනවා දානවා අත්ත කොට ඉබ්බ ඒවක් ඔය ආව කියන ඒවක් ඔයද දෙන අත ඉබ්බ අත දානකොටම හාව ඇදලා ගන්නවා අත කොහොමද මගේ වේග ස්පීඩ් එක අත අරන් යන වේගෙන් දැන් මං දුවන්නේත් ඔයාට හිතන්නවත් බෑ ඉබ්බ කියනවා හරි බලමු හාට් ෆිලිං පොහෝ රිදුනද යාගේ අර යහන ඉබ්බා ආය අත දැම්ම වේගින් හත ඇදල ගත්තා තරගේ ආරම්භෙන්න ඔන්න දැන් සූදානම් වෙනවා තරගට සූදානම් වෙන්න දැන් තරග ආරම්භක එක්කෙන විසිල ගහනවා තරග ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්න සූදානම් වෙන්න විසිල්ලේ ගැහුවා තරග සූදානම් ඔන්න මාත් ගේට් සේට් ගෝ වැඩිල්ලපත් වුණා හාව වේයෙන් පටන් ගත දුවන්න ඉබ්බා වෙඩි සද්දට බයවෙලා එක තැන කරගෙනවා දැන් අර තරඟ ආරම්භක එක්කෙනා තව වැඩිල්ලක් තියලා ඉබ්බාගේ පිටට දුන්නද පොඩි පුල් එකක් වේගයෙන් දුවන්න දැන් දෙන්නම දුවන වේගයෙන් දුවන ඉබ්බාව පුදුම වේගයකින් දුවගෙන යන්නේ විදුලි වේගෙන් හාව දුවගෙන දුවගෙන යනවා කැල් සත්තු කොහොම බලන් ඉන්නවා දූල දූල දූල කියලා අහපු හෙර බලනවා <laughs> හලකවත් නැහැ මේ ඉබ්බට චියර් කරනවා ගොළුබෙල්ල ගොළුබෙල්ල වට වෙලා චියර් දෙනවා කමෝන් අභියාමි කමෝන් ඉබ්බාමි කමෝන් ඉබ්බාමි ඉබ්බාට කියලා ආව පොඩ්ඩක් නිදිය ගන්නවා <coughs> ගොරෝ ගොරෝ නිදි ඉබ්බ දුවගෙන එනවා ඉබ්බ එනවා බලනකොට හාව නිදි on the වැඩේ මෙයාට නිදිමත ඇවිල්ලා නේද? ඉමින් සද්ද නැතුව වේගෙන් ඈතට කකුල් තියලා හව පහ කරනවා. නැවත වේගෙන් දුවගෙන යනවා. වේගවත් ගමනෙන් ඉබ්බ දුවගෙන දුවගෙන දුවගෙන දුවගෙන දුවගෙන ආයේ ගමන යනවා. හවත් හැරුණා. බැලුවා ඉබ්බ පේනතක මම එහා මෙහා එනන් දුවනනේ දුවලා බලමු එනන් අපි. යාම ඉබ්බ ඈත යනවා දැකලා හිටන් අපි බලමු කවුද දිනන්නේ කියලා තව පාරක් දෙනවා තව පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා හිටන් දුවගෙන දුවගෙන දුවගෙන එනවා ඉබ්බ එක තැන කරගෙන වේගය වැඩි වෙලා ඉබ්බට දරා ගන්න බැරි තරම් වේගයක් ඇවිල්ලා ඉබ්බ එක තැන කරගෙනවා පස්සේ ඉබ්බ නැගිටලා ආපහු ගැලවිච්ච තොප්පිය දාගෙන එහෙම නැවත වේගෙන් ඉබ්බ දුවගෙන දුවගෙන යනවා මේ අතර ගර්ල්ස් ස්කූල් එක ළඟින් පාස් වෙනවා එතකොට <laughs> ఇప్పుడు తరుణ తరుణ పెటిక్యూటిగా తాకుండా కదా ఆవ దూగా నేను ගෑනු ස්කෝය ලබයි ගෑවට ඇවිල්ල බෝබත් උජාරුවට ඩාන්සක අද්දාලා වලනවා අද අපි ලොකු රේසක කියන්නේ හිබ්බකොයිද අපිත්තක දුවන්නේ අනේ අපි හාමල්ලි අනේ අපි හාමල්ලි දුකනවා හරි ලස්සනයි බලන්න ගිය ගියත් කර කොමල කර කර අපට කියෝ ටික බලන් ඉන්නවා දැන් ඔන්න ඉබ්බා වේගෙන් ආපහු හව පව කරගෙන ගියා පව කරගෙන යනවා අර පුරතල් විදියට හිනහ වෙවි මේ ඉන්න හාපෙටෙක්කියෝ දිහා බලාගෙන උජාරුවට හාවා තවත් සෙල්ලම් කරනවා ඉබ්බ මේ අතර තමන්ගේ ගමන තමන් යනවා වේගයෙන් බලාගෙන ඌ දැන් ඉබ්බ දුවගෙන යනවා තාම හාවා ගෑන් ළමයි ගාව ගෑන් ළමයි සිටික ගාව පැටික්ක ළඟ ඊළඟ වෙවි උජාරු කරනවා එයා කොහෙද අල් දුවන්නද මාව පිස්සර කරලා බලමුක යා කොච්චර ඉදිරියෙන් ගියත් මං එයා වලන හැටි කියලා හිටන් මම තමයි මේ කැලේ වේගයෙන් දුවන එක්කෙනා කියලා නැවත වේගයෙන් දුවගෙන යනවා ඊළ පෙර බඩ දාන්න හදනවා ඊතලේ හම්බුණා දැන් ඊතලේ අරගෙන ගහයි තියෙන ඇපල් ගෙඩියකට විදින විදලා හිටන් ඊතලේ ගිහිල්ලා ගෙඩිය ගාවට යන්න කලින් මෙයා ගිහලා ගෙඩිය කඩා ගන්නවා ඊතලේ වේගයට අතර වේගයෙන් මං දුවනවා බලන්න කියලා හරි hina අර පැටික්කයන්ට දැන් ආවා දස්කම් පෙන්නලා තා බලහෙන්න එපා බාවෙන්න එපා මගේ වික්‍රම තව ඉවර නෑ කියලා තවත් සෙල්ලම් ටිකක් දානවා වාව් ඔව් ආවත් දින ඔක්කොම යාගේ වික්‍රම පෙන්නනවා වේගෙන් කරකවනවා එක එක දේවල් දැන් ඔන්න නැවත වේගෙන් දුවගෙන එනවා ඇවිල්ලා බලනවා මන්න බෝල බැට් එකකට පයින් ගහලා උඩ දාලා කරකවලා තව සෙල්ලම් දානවා වේගයෙන් නැවත දුවන් යනවා අබ්බයි බගේ ගමන යනවා මේ දුබුත් දන්නේ නැති විදිහට ඉබ්බයි තමයි ගමන යනවා හානි ඔයා ඉක්මනින් දුවන්න පරාද වෙයි පරාද වෙයි. හා බය නෙපා බය නෙපා මාම කොහොම කරත් අන්තිමේ ජයග්‍රාහකයා මමයි. බාන බලන්නකො ආ වගේ වැඩ කෑලි ටික. ඔව් එයා දැන් බෝලේ අනිත් පැත්තට ගහනවා. බෝලේ එහා පැත්තට යන්න ඉස්සෙල්ලා මෙයා දුවගෙන ගිහලා එහා පැත්තෙන් බෝලට නැවත ගහනවා. මෙහා පැත්තට බෝල එන්න කලින් එයාම ඇවිල්ලා නැවත ගහනවා අනිත් පැත්තට. පුදුම සෙල්ලම් ටිකක් දාන්නේ තමන්ගේ වේගය පෙන්වන්න. ආවා මහා කයිවාරු කර කෙරුම් කාරය ඔක්කොම වැඩ කෑලි ටික තරුණ හා පැටික් කියන්න වෙන්නනවා. ආවට එක්කත් එහා පැත්ත බලනවා මෙහා පැත්ත බලනවා බෝල එහා පැත්තට යනකොට මෙයා දුවල ගිහලා එහා පැත්තෙන් ආවද බෝලට මෙහා පැත්තට ගහනවා මෙහා පැත්තට දුවන එල්ලනවද බෝලට යාම ගහනවා දෙන්නෙක් නැතොත් තානේ මුදන සෙල්ලම ෂා කොහමද මගේ වැඩ කිඩ දැන් අවසාන තරගේ අවසාන නිමා වෙන තැනට ඉබ්බ ළඟා වෙනවා හව බලනවා ආ තරංග ඉවරෙන් නැගේ වගේ ඉන්න මම දෙන්න වැඩේ කියලා දෝගෙන් මේක දෝගන දෝගෙන ඉබ්බදුවගෙන දෝගෙන දෝගෙන එනවා දැන් තරගේ අවසන් ඔන්න බොහොම කිට්ටුයි කට්ටිය චියර් කරනවා කමෝන් ඉබ්බා කමෝන් ඉබ්බා කමෝන් ඉබ්බා කියලා තරගේ කෑග් ගහනවා පිටිපස්සෙන් එළගෙන එනවා එළගෙන එනවා එළගෙන එනවා වේගය පුදුම විදිහට ධර්ම විදිහට වැඩි කරගෙන එනවා ඒත් ඉබ්බ පුළුවන් තරම්ම හයියෙන් වේගය වැඩි කරගෙන ඉබ්බගෙත් වේගය වැඩි කරගෙන ගිහලා අන්තිමට බෙල්ල දික් කරලා තරගයේ අවසාන නූලට ඔරුව ගාවනවා ඒ අසලින්ම හාවත් තරගේ නිමා කරන නමුත් ජයග්‍රහකයා ඉබ්බ ඉබ්බවත කට්ටිය උඩ දාලා සෙල්ලම් කරලා වීරයා ජයග්‍රහකයා බෙස්ට් රනයා ඉස්ද ඉබ්බා කියගේ කට්ටිය චේර් කරනවා ඉබ්බට ඉබගේ තරගේ සංවිධායක කමිටුව කුසලාන පිරණමීමේ සවය පැවැත්තුවා මේදී හාව ඇවිල්ලා ඉබ්බට තබු පැතුම් පිරණැමුවා මගේ හිත කිසිීම කහටක් නෑ ඔබ ගැන අපි දෙන්නම දැන් මීට පස් තවත් හොඳ යාලෝ යමු කියලා යෝජනා කරන්න ඉබත් අපේ තොප්පිය එක අපි දෙන්නාට ලැබි ත්‍රොපයක් අපි හිතමු කියලා එයා බදාගත්තා මේ විදිහට දෙන්නාම සතුටු වෙන්න හේතුකාරක වුණා ආවෙන් ගන්න පුළුවන් ආදර්ශය තමයි සෙමින් හා ස්ථාරව පවත්වාගෙන යෑම හොඳයි කියන එක මෙහිදී පරාජය වුණ හාව කල්පනා කරනවා පරාජයට හේතු මොනවද කියලා නොසලකිල්ල අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන නොයාම ආව යෝජනා කරනවා දෙවෙනි තරඟේ තියන්න. මෙහිදී ආව ඉතා කල්පනාකාරීව තරඟයට සූදානම් වෙනවා. කතාවේදී ආව ඉතාම වේගයෙන් අනවාත්ම දෝගන ගිහිල්ලා දිනුම් කනුව ඉතා ඉක්මනින් පසු කරා. ආවා ඊට වඩා සැතපුම් ගාන පිටිපස්සෙන් තමයි තරඟය අවසන් කරේ. මේ අවස්ථාවේ අපිට ගන්න පුළුවන් ආදර්ශය තමයි සෙමින් සහ අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම හොඳයි. හැබැයි වේගවත් සහ ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යාම වඩා හොඳයි. ඒ මේ නිසා ආයතනයක සේවක දෙදෙනෙක් ඉන්නවා නම් සෙමින් සහ ස්ථාවරව ස්ථාවරව විශ්වාසනීයත්ව වැඩ කරන කෙනා හොඳ වුණත් වේගවත්ව සහ අඛණ්ඩව වැඩේ පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා ඉක්මනින්ම කරන කෙනා වඩා දක්ෂයි ඉහළ කළමනාකරණයට ඔහුගේ දක්ෂතා හැකියාව දැකලා පෙනිලා ආයතනයේ උසස් සියමුලට වඩාත්ම ඉක්මනින් ළඟා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ වේගවත් සහ අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන සේවකයාගේ කාර්යභාරය තමයි. But the story දෙවිනි තරගේ ජයග්‍රහණ කරපු හාවා ප්‍රීතියෙන් උද්දාම වෙලා උඩ පනිනවා. සංග්‍රහයක මණ්ඩලත් පැතිරක් කතා කරනවා දැන් පළවෙනි තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරා ඉබ්බා දෙවෙනි තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරා හාව දැන් අපි කොහොමද වඩාම දක්ෂය තෝරන්නේ මේකට වඳුහාමිත් ගහක උඩ ඉඳලා සම්බන්ධ වෙනවා දෙන්නම දැන් සම සම තමයි ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ ඉතින් අ, කොහොමද අපි ඉතින් වඩාම දක්ෂ තෝරන්නේ කියනකොට ඉබ්බ යෝජනා කරා අ, ගමන් මාර්ගයක් තුන්වෙනි තරඟේ තියන්න. දැන් තුන්වෙනි තරඟයක් සූදානම්. තරඟේ පටන් ගන්න සුද් මේ සංඥාව නිකුත් කරා තරඟේ පටන් ගත්ත හාවා जिस जरा रास्ते से हवा पहाड़ी तक वेगेन जाना दुगना है, नवा। वहाँ नदी आ ඉබ්බා जाती පිටිපස්සෙන් है එනවා දැන් හාවා खरगोश ගම්මනේ नदी देख අ, चकरा මැද जाता है। ගඟක් තියෙන බව දැක්කලා එතන නතර වුණා. කල්පනා කරනවා ඉබ්බගේ කපටි වැඩේ ගඟක්හම හරස්වෙන පාරකින් තමයි මේ තරගේ යෝජනා කරලා තියෙන කපටිකම මට ගඟේ පීරන්න බෑනේ ඉබ්බාවා ඉබ්බැවිල්ල ගහෙන් එහැ පැතර පීනගෙන ගිහිල්ලා ටටා කියලා ආපහු හැරලාවිල්ලා කියනවා කොහොමද ජයග්‍රහණය කරාද ඔයා දැන් මම තරගේ පැත්තර ගිහිල්ල දිනුම් කනුවනත් ගිල්ල මේ ආපෝ ඇවිල්ලාවේ ඔයා තේරුම් ගත නේද දැන් උපක්‍රම සීලී වුණොත් එහෙම තරගයක් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් ඔයාට වඩා ඉබ්බා කියන එක්කෙන ස්ලෝ වුණාට හිමි වුණාට තරඟ ජයග්‍රහණය කිරීමේ අරමුණ කර රඟාවීමේ ඉක්මන් ගතිය අපිට තියෙනවා. හාවයි ඉබ්බයි දෙන්නාටම ඕන ඕන තරඟය දිනන්න එකපාර දෙන්නම දැන් අපිට බැරිද අපි හොඳම නිපුණතා පාවිච්චි කරලා තරඟය දිනන්න ඉබ්බ හැව්වා එතකොට විප්ලව උත්තරය දෙනවා හාවා ඇයි බැරි මම මේ ගොඩබිමේ දුමට ඔයා පිටුට තියාගෙන දුවන්න ආ එහෙනම් ඉතින් පීනකොට මං ඔයාව පිටුට තියාගෙන පීනන්නම්කෝ මේ ඉබ්බ පිළිතුර දුන්නා දැන් ඔන්න එහෙමනම් කණ්ඩායම ක්‍රියාවක් වශයෙන් තරගය පැවැත්වීමට දෙන්නාම එකඟ වෙලා හිටන් තම තමන්ගේ කොටස් ඉටු කිරීමට පොරොන්දු වුණා. දැන් එහෙමනම් ගොඩබිමේ තරගය ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදී හාව ඉබ්බව කරේ තියාගෙන තරගය ආරම්භ කරන ස්ථානයට ආවා. දැන් ඔන්න තරගය ආරම්භ වුණා. තරගය ආරම්භ වෙලා දැන් ඔන්න හාව දුවනවා ඉබ්බව කරේ තියාගෙන. මේ විදිහට දෙන්නම ගඟ ළඟට ආවා ගඟ ළඟට ආපුවාම පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම ඉබ්බ හාවව ගත්ත කරට අරගෙන පීනන්න පටන් ගත්තා දැන් දෙන්නම පීනගෙන යනවා දෙන්නම පීනගෙන යනවා একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোরে দক্ষিণে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোরে দক্ষিণে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে ආව පිටි තියාගෙන මේ විදිහට ත- ත- පීන්න ගමන් ලස්සනට සින්දුවක් කියාගෙන යනවා. බොහොම සතුටින් ආවත් පිටට ඉඳගෙන ත- ඉබ්බගේ තාරයට සින්දුවක් කියාගෙන අ, ගඟ හරහා ඊළඟ ගොඩ ඉවුරට ගොඩ වුණා දෙන්නම. දැන් දෙදෙනාම ගඟෙන් නෙගොඩ. ආව ඉබ්බව කට අරගෙන ඩෑග්‍රාහි අවසානි දක්වා ගමන් කරා සංවිධායක කණ්ඩායම බලාගෙන ඉන්නවා දෙදෙනාම එකට සරග අවසන් කරලා මුංක ළඟට එනකම් දැන් දෙදෙනාම එකිනෙකාට සුබපතල හිටන් කණ්ඩායම් හැඟීමෙන් මුළු තරගෙම අවසන් කරලා දෙදෙනාම ජයග්‍රහණය කරලා සතුටු වුණා තමන්ගේ හොඳම නිපුණතාවට අපි කියනවා කෝ කොම්පටෙන්සි කියලා. තමන්ගේ හොඳම නිපුණතාව කෝ කොම්පටෙන්සි වලින් යම්කිසි කාර්යයක් කිරීම ඉතා හොඳයි. නමුත් යම්කිසි කාර් වැඩක් ගත්තාම ඒ වැඩ අධීර කීපයකට කඩා ගන්න පුළුවන්. ඒ අධීර කීපයේදී සමහර අධීරවල සඳහා තමන් ඒ සඳහා හොඳම නිපුණතාව නොදක්වන්න පුළුවන්. තමන් සමහර අධිරවණ්ඩ හොඳම නිපුණතාව දක්වනවා සමහර කොටස් වලට හොඳම නිපුණතාව පෙන්වන්නේ මේ වෙලාවේදී අර එක් එක් අධිරවල හොඳම නිපුණතාව තියෙන අයන්ට ඒ කොටස් ටික කර බාර දීලා කණ්ඩායමක් වශයෙන් වැඩ කරන්න සැලසුවොත් එහෙම තනි තනියම තමන් සම්පූර්ණ වැඩ කරනට වඩා ඉතා ඉක්මනින් මෙහෙම සඵලදායී ලෙස වැඩේ අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඵලදායිතාවත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ කතාවෙන් අදහස ඉස්මතු වෙනවා වගේම ආවගේ ඉබ්බගේ කතාවේ තේරුම් ගැන තව එකක් තමයි පරාජය වීමෙන් තමන් ඒක වැඩේ අත්හරින්න අරගයි. තමන් නැවත නැවත උත්සාහ කරනවා නම් හැබැයි උපාය මාර්ග වෙනස් කරලා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් තමයි ඉබ්බා තේරුම් ගත්ත පාරේ දුවල කවදාවත් හරියට හාවව පරද්දන්න බෑ. ඒ නිසා එයා මොකද උපාය මාර්ග වෙනස් කරලා තරහය තීරණය කරගත්තා ගඟක් මැද්දෙන් යන්න. පාරේ දුවනකොට හොඳම ප්‍රතාව දක්වනවා. හාව දී යනකොට හොඳම නිපුණතාවක් පෙන්වනවා ඉබ්බා. ඒ නිසා ඉබ්බා තුන්වෙනි තරයේ ජයග්‍රහණය කළේ ගඟ හරහා පීනන්න යෝජනා කරගෙන. ඒ එහෙම කියලා එයා තුන්වෙනි තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරා. ඒ නිසා තමන් කරන්න ඕන ප්‍රතිවාදී විරුද්ධව වැඩ කරන එක නෙමෙයි අවස්ථාවට එරෙහි වැඩ කරන එක. ඒක හොඳ ආදර්ශයක් මේ කතාවෙන් ගන්න පුළුවන්. අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතෙත් මේ විදිහට තරම් තමන්ගේ ප්‍රතිවාදයට විරුද්ධව වැඩ කරනට වඩා අවස්ථාවට විරුද්ධව වැඩ කිරීමෙන් සාර්ථක ඵල නෙලා ගන්න පුළුවන්. මේ කතාවෙන් ඒ අදහස හොඳට ඉස්මතු වෙලා පේනවා. ඒ වගේම කොකා කෝලා කම්පැනියේ මේ නිෂ්පාදන සහ විකිණීම් ප්‍රවණතාව අඩු වෙන බව ඒකේ හිටපු අධ්‍යක්ෂවරු තේරුම් ගත්තා. මේ සඳහා රොබර්ටෝ කියන ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා පත් කරපුවාම එයා කල්පනා කරලා බැලුවා පෙප්සි කෝලා දැන් ඒගොල්ලන්ගේ වෙළඳාම් වැඩිවීම වැඩියෙන් අත්පත් කරගෙන තියෙනවා. මේකට කල්පනා කරා මොකද්ද මේකට කරන්න ඕන? දශම 1යි මේ වෙනදාම් වැඩිවීම පෙන්වන්නේ. වැඩි හරියක් දැන් පෙප්සිකෝන අරගෙන. මෙයා කල්පනා කරලා පෙප්සි කෝලාවලට එරෙහිව වැඩ කරනවට වඩා මිනත් මාර්ගයක් උපාය මාර්ගයක් නැද්ද කියලා බලන්න කතා කරා යාගේ විදහාක නිලධාරිණ කතා කළකෝ හොයාගෙන එන්න ඇමරිකානු ජාතිකයෙක් දවසකට දියර අවුන්ස කීයක් බොනවද කියලා. අරගොල්ලෝ හොයාගෙන ආවා දවසකට අවුන්ස 14ක් බොනවයි කියලා. ඊට පස්සේ බැලුවා හැව්වා බලන්න මේ අවුන්ස 14න් කොකා කෝලා හර පෙප්සි කෝලා හර අවුන්ස කීයක් බොනවද කියලා. ඒගොල්ලෝ ඒ සොයා ගැනීමත් සොයාගෙන අවිල්ල කිව්වා සමහර අය මේ අවුන්ස 14න් අවුන්ස 2යි එක්ක කොකා කෝලා හරි පෙප්සි කෝලා හරි දෙකම හරි බොන්නේ අනිත් අවුන්ස 12ම බොන්න වෙන වෙන දේවල් කියලා. පස්සේ මෙයා කල්පනා කරලා හොයාගත්තා. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මිනිස්සු අවුන්ස 12ක්ම බොන්නේ කෝපි, කිරි, පළතුරු ජූස් වගේ දේවල් අපි එහෙමනම් කොකාකොලා කම්පැනි තරම් කරන්න ඕන අර අවුන්ස දෙකක් බොන පෙප්සි කෝලා කට්ටිය ගැන නෙමෙයි අපි තරඟ කරන්න ඕන පෙප්සි කෝලා එක නෙමෙයි කිරි පළතුරු බීම වගේ දේවල් වලට කියලා හිටන් එයා යෝජනා කරා පාරේ හැමතැනම හයි කරන්න වෙන්ඩින් මැෂින් මෙතන වෙන්ඩින් මැෂින් 35ක ආපු කෙනෙක් සල්ලි දාලා ඉවලේම වෙන්ඩින් මැෂින් මෙන් කොකා කෝලා එකක් බොනවා පෙප්සි කෝලා වල වෙන්ඩින් මැෂින් නැහැ ඒ නිසා නැවත කොකා කෝලා කම්පැනි වෙලඳාම් වැඩි වුණා. ඒ වගේම මේ කතාන් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපි කිසිලක අතරින් නරකයි දිගටම කරන් යන්න ඕන. හිමින් සහ ස්ථාවර බව හොඳ වුණාට වේගවත් බව සහ අඛණ්ඩ බව වඩා